Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые активисты. Пожалуйста, подтягивайтесь ближе. Я прошу вас. Начинаем пресс-конференцию. Антон Бухарский, очень известный шоумен, очень, очень, очень известный, любимый, э, патриотичный, э, советник министра культуры. Начнем с так. Некий тезис, э, ваша реплика, а потом уже вопросы, которые будут. Спасибо. Доброго дня. Дверь, пожалуйста, за- закрывайте, мобильные телефоны выключайте. АІМ Мухарський, Антін Мухарський. А, Сьогодні у нас перший великий концерт в місті Харкові. Хоча можу похвалитися тим, що другий концерт взагалі в історії нашого колективу відбувся саме в Харкові. Нас запросили е, відразу після того, як проєкт Орест Лютий е, розпочав е, своє життя в е, культурологічному, мистецькому інформаційному просторі. Це трапилося навесні 2012 року. От, І для мене, зокрема, Харків завжди був е, одною таким полюсом тяжіння для людей культури, тому що Харків, по-перше, архітектура цього міста. Я ніколи не можу відірватися від вікна, коли їду в Харковом, тому що будинки, і люди і все настільки е, сповнені, скажімо так, е, певними ракурсами, якоюсь естетикою, саме українською естетикою. Тому я дуже люблю приїздити в це місто. Я дуже дякую за те, що нас сьогодні запросили. Що буде е, цікавого і що буде нового в нашій зустрічі, в нашому сьогоднішньому концерті? Ми випустили подвійний альбом на початку року. Він називається Сувора і лагідна українізація, де зібрано всі здобутки нашого мистецького творчого колективу за ці 4 роки існування. Також презентуватимемо книжку, яка, до речі, вийшла у Харкові в агенції Фоліо, в агентстві видавництві Фоліо Олександра Красовицького, яка називається, <clears throat> безумовно, трошки радикально, називається Розрив або Як я став націонал-фашистом. От. Е, ну і зрештою, е, ця книжка є автобіографічною і написана мною у співавторстві з такою людиною, яка зветься Орес Лютий. Нас часто плутають. Тому я дуже дякую, що тут написано Антон Мухарський, хоча насправді Антон Мухарський, як любить казати Орес Лютик, це русифікована київська падлюка, <laughs> яка народилася в Києві 40 там чимось років тому. От. І Антон Мухар мені живе, от, зокрема, три постасі, коли там питають, з ким ми зараз розмовляємо з Антоном Мухарським, з Антіном Мухарським чи з Орестом Лютим. Не подумайте, що це розстроєння особистості, там якісь психічні розлади. Просто я дійсно я професійний актор, я працював 14 років в театрі Лесі Українки, зіграв багато головних ролей. Тому певні рольові ігри внутрішні для мене характерні. Так от Антон Мухарський, це людина, що народилася в Києві, вперше почула українську мову десь років 13, абсолютно київська родина російськомовна. От. В 13 років вперше я виїхав в село, тому що в мене жодного, жодного родича в селі не мав. Я такий містянин, скажімо так. І я зрозумів, що є дві України: одна міська, а інша сільська Україна. Але Антін Мухарський народився на початку 90-х, коли Антон Мухарський повернувся з армії і саме потрапив в вир такої хвилі українського відродження, яка розпочалася орієнтовно з 89-го року. Я вважаю, що головним таким маркером народження нової української ідентичності став фестиваль Червона рута, там, де ми довідалися що у нас є Протигадюкіни, що у нас є сестричка Віка, що у нас є гурткому вниз, що у нас є багато виконавців, які зрештою призвели до того, що в гуртожитках почала звучати українська музика. Не попса, скажімо так, не дозволена режимом або там радянськими <laughs> агітаторами музика, але справжня жива, автентична українська музика. А потім в Київ заїхали такі лід угруповання Бубабу, Андрухович, Іздрик Неборак. І почалася така дуже шалено цікаве життя на початку 90-х, пов'язане з голодуванням, студентська революція на граніті і так далі. я отак от з людини міської, з людини, скажімо так, абсолютно, що виросла в радянських якихось усталених нормах, зрозумів, що поруч із сталою такою, знаєте, кондовою, такою страшною українською, шароварною і традиційною культурою є культура неформальна яка дозволяє ідентифікувати себе як не совок. Тобто I am Ukrainian because I am совок. Розумієте, От те, що відбувається зараз, це якраз е, іде дистанціювання від е, радянської, скажімо так, ментально-ідеологічної парадигми. А, І от тоді народився Антін Мухарський. Тобто Антін Мухарський це українізований Антон Мухарський. Оскільки в Харкові, до речі, е, українізація саме не була, я маю на увазі перша українізація 20-х років, не була такого сталого розширення, що все розстріляне відродження 80% поетів і письменників жили в Харкові. Тому ці будинки, які описані у Хвильового, у Йогансена, вони всі якось знаєте, вони прийняті цими енергіями українства, причому не шароварного, а європейського українства. І оця от естетика, яка в принципі відмулювалася, відтиралася якось, вона дуже близька. Естетика українського модерну. В Харкові народжувався український модерн, модернова проза, модернова поезія. От, Зауважте, що гурти, які тримають міцно, скажімо так, оборону, як тут там танок на Майдані Конго, да, я вже не кажу про Жадана, і поезію, і прозу, і так далі. Вони міцно тут тримають оборону. Мій улюблений поет Артем Полежака, він з Харкова, людина, що пише люті такі революційні пісні. І от, е, значить, так жили ми разом з Антоном Мухарським, Антів Мухарський разом, а потім в 11 році народився Орест Лютий. Він народився від того, що я особисто зрозумів, що проти України, яку не знають, а саме, так знаєте, мітуть та вся Україна, це щось гапачок, шаровари, якісь там радикальні екстремісти, ну таке щось, таке якесь поверхове абсолютно, таке бандерівці там все. Іде справжня війна, причому на всіх фронтах. Війна ця велася довгі 20 чимось років в інформаційному культурологічному просторі, в якому я жив і існував. Ця війна велася і в геополітичному, і вже потім і в економічному контекстах. І все, що ми маємо зараз, останні півтора роки, це просто, як то кажуть, активна фаза цієї хвороби, яка проявлялася якимись язвочками, якимись пухарцями вилазила на тіло, на тілі там держави нашої. І от в 2011 році, коли я зрозумів після одного з корпоративів, як правильно було від початку зауважено. Я в свій час відійшов від акторської професії і почав займатися організацією свят, проведенням і так далі, тому що це приносило, як то кажуть, не злі статки. Але людина не може бути зациклена. ну, Хтось може, хтось не може, але мені це завжди боліло. Тому що я дійсно заробляв дуже непогані гроші. У мене була велика агенція з організації фестивалів, концертних програм. У мене були телевізійні проекти великі, де я був не тільки ведучим, але й продюсером і так далі тому подібне. Але весь час оцей внутрішній конфлікт, який вилізав в тому, що ти є не ти закинув мистецтво, закинув літературу, поезію, ти закинув там займатися музикою і перетворився на обслуговуючий персонал, чого і зволять, яку шкода. Це постійно воно якось е, ну, якось нуліло всередині. І от е, в травні 2011 року значить, на одному з корпоративів в місті Одеса, цей випадок описаний тут, в цій книзі, я до неї ще повернувся, якщо можна трошки пізніше. Трапилася історія, коли дійсно я зрозумів, що ну, це було так. Той, хто пам'ятає Олійника, такої Олійник був спікером партії регіонів і так далі такий погряний такий ошатний чоловік, він треба віддати належне, завжди розмовляв українською. Навіть на різних партійних конференціях там, і так далі, він усюди, навіть в близькому товаристві, він завжди розмовляв українською мовою. От був великий ювілей е, одного з бонс е, партії регіону в Одесі. От. І встав олійник і виголосив свою промову українською мовою. Я теж йому щось відповів українською, ми так, як то кажуть, зав'язалися в якусь розмову, поговорили, потеревеніли, те, це, п'яте, десяте, все нормально. От, як тільки я значить, рушив за поліцію, до мене підскочила одна з родичок ювіляра і так, щоб ви, щоб ви никогда, слышите, не смели разговаривать здесь на этом языке. Ну, не за это деньги платят. Ну, це, це була так, ну, особиста така образа на особистому рівні. Тоді я якось так, так зашарівся, мені так якось стало також ніякого. Ну, звичайно, зараз так легко сказати, що сказав би, відповів би, там щось якось чинив би якось ні. А тоді було страшно, тому що здавалося, що вони прийшли на роки, так? як Путін. Вони прийшли на 20-25 років. І всі розуміли, що навіть 2015 рік, на який закладалися, що, можливо, буде якийсь соціальний вибух, там щось якась зміна. В принципі, віри в це не було. Тому скажімо так, Майдан він був несподіванкою для всіх, хоча всі розуміли, що щось воно буде, але в яких формах то воно буде, не знав ніхто. І от саме тоді якраз такий розпал боротьби з антифашистом, тобто, якщо ти, я вже не кажу про таке, якщо ти не дай про таке, от взагалі це націонал-фашист, такий же і все на світі, що разом. разом все на світі, це та ну о чому говорити. Вишиваночка, там прапорець, все, ви фашисти, бандеровці, там, ви там тут-тут-тут. Ну, тобто ця істерія, яка в 12-му році не була ну, шаленою просто, от, вона саме і вивела Ореста Лютого в інформаційний простір. І от саме у 2012 році, коли я зважився на те, щоб оприлюднити оце таке ще третього нашого побратима, який народився, от тоді рухнуло все в моєму житті, в принципі. Тоді від мене відвернулася купа друзів. У мене в родині стався геополітичний скандал. Ми з дружиною радикально ну, скажімо так, почали роздільне проживання, а потім це вилилося в події, описані зрештою в цій книжці. І зараз це все триває. І вся ця боротьба, умовно кажучи, боротьба за що? Боротьба за право називатися вільною людиною. Розумієте, у кожному живе якась така програма. Який можна дати розвиток, і комусь це потрібно, комусь це не потрібно. І це не добре і не погано, так є. Кожна людина обирає собі свій шлях. Хтось має виконувати там роботу і бути підлеглим. Хтось може собі дозволити бути начальником, а вже добрим чи поганим це вирішать знов таки підлеглі. Кожен обирає собі свій шлях широкий. Я від початку, від 2000 року, 2000 року зрозумів, що я з державою не хочу мати жодних стосунків. Я ідейний анархіст. Я за природою і за світоустрою Я прихильник того, що людина ну, мого складу вона є крайнім індивідуалістом. Потім я додав до цього терміну до анархізму ще націонал-анархізм, тому що український анархізм він має сталі традиції, що в свій час там, ну, в республіці батька Махно, Холодноярська республіка, різні отаманські угруповання. І в принципі, сторічний урок сторічної давнини. А він е, якраз має негативний контекст анархізму, тому що зараз ми проходимо по той невивчений урок сторічної давнини, коли дійсно Україна не змогла об'єднатися заради <clears throat> того, щоб протистояти спільному ворогу і розпалася. От, Тому зараз я, в принципі, як то кажуть, держава приходить, тут написано, що там, совєтник міністра по культурі. Так, да, це так. Але наші стосунки з паном міністром вони полягають виключно в такому контексті. Не я йду до держави, а держава приходить до мене і каже, Мухарський, а не могли б ви, е, я кажу, можу, а що саме? Ну, от організувати концерти, там, ви там буваєте, знаєте, там контакти у вас є, ви можете пропагувати сучасну українську прозу, поезію, літературу. Кажу, можу, тільки на безоплатній основі. Ні, у вас денег не треба. Я сам зароблю собі, тому такий приємний якраз варіант, коли не, не я йду там в державу а кудись там в депутати, бо я ніколи не буду депутатом. Хоча не зарікайтесь, звісно. Але поки що на цьому етапі я це не бачу себе на жодній державній посаді. Тому радник це позаштатний радник, який не отримує зарплатню, а дає міністру поради. І одною ним з них він вже скористався. Ну, Першу зустріч сказав там, пане В'ячеславе, якщо ви хочете донести свої думки, треба виходити на канали телевізійні, транслювати їх широкій аудиторії, тому що телебачення це зброя масового ураження. А газети, навіть інтернет-сайти і так далі це локальні такі штуки, які можуть охоплювати виключно цільову аудиторію. А вам треба уражати, ну, бачите, через місяць він вже зробив шоу і навіть веде на 1 плюс 1 вечірній формат якийсь. Ми з ним бачилися усього треба три рази з паном Кириленком, але ця робота вона лежить саме в контексті, що нам не, не, не потрібно бачитися щодня. Просто ми намітили собі якийсь план дій, і от ми його втілюємо. Сьогодні ми в Харкові а там через деякий час ми будемо в Запоріжжі, Дніпропетровську, в Одесі, тобто от східно, південно-східний регіон. І люди, які спрагли за українською культурою, модерною, я знову підкреслюю, модерною українською культурою, які хочуть і цікавляться новинками музичними, літературними, там, можливо, з кінематографом взагалі біда, ну, трапляються кінематографічні новинки. Так що, от у такому контексті лежить наша співпраця з міністром. От, а, Ну і на сам кінець, що хотілося сказати, що я, а, знаєте, пишаюся тим, що живу в один час з людьми, а, які дійсно є героями. Тому що е, ми живемо зараз на зламі епох, культурологічних епох, коли закінчується епоха постмодерну і постпостмодерну яка полягає в тому, що будь-які сенси мають бути не те, що деформовані, демотивовані або, скажімо так, е, розглянуті з інших боків. Тобто будь-який символ, будь-який ідол, будь-яка така стала культурологічна парадигма має розчленуватися і якось е, в іронічній або саркастичній формі демотивуватися. От. І оцей от е, тотальний, скажімо так, постмодерн, який, зокрема, в масовому мистецтві виявляється постоянной КВНщине, обсмеивании всего, об э, стебывании всего, об э, маканії всього. Ну, тобто нема чого святого, нема нічого. Тобто, все, все підлежить абсолютно, скажімо так, опусканню, тобто нема нічого святого. От. І це от деморалізація, яка, до речі, проглядається дуже серйозно і в європейській культурній традиції. Вони демотивовані, вони хворі, вони безхарактерні вони політкоректні, вони дуже-дуже, як то кажуть, налякані тим, що сюди нельзя, це не делать, а тут тут. тут. В Америці така ж сама ситуація. В Росії така сама ситуація. Тобто той ступінь свободи, який зараз має Україна, і той ступінь можливостей для митців, які має Україна, на мою думку, немає зараз жодна країна в світі. Ми вибрали собі таку зараз територію хоч там і кажуть, що там ми йдемо в Європу, ми там європейські, але те, що у нас робиться, і той ступень, скажімо так, напруги емоційної, ментальної, екзистенційної, він митцям дає стільки факторів розвитку, що я дякую Богу за те, що ми живемо в такий час. І окрім того, хочу сказати, що я гордий з того, що вогонь української революції, а для мене це, знаєте, що б там не казали, там це хун, ну, хунта, понятно, що ми всі хунта, ну, там, це, це його там хунта, ну, що, що робити, націонал-фашисти і так далі. Ну, а що у нас вже? Зато Путін Ми відповідаємо адекватно, розумієте. До речі, дякую Харкові, знімаю кепку за цю кричалочку, яка вперше знов-таки в Харкові прозвучала. От. Е, правда ж, так? Да? Нам ну, є нам ну, є чим гордитися. Розумієте? От. Тому е, першими людьми, які кинули коктейлі Молотова на банкові 1 грудня, ми ці приймали, брали активну участь у всіх революційних подіях. У 2009 році зародилася така мистецька творча угруповання Союз вольних художників воля або смерть, до якого я також був причетний. Ми постійно прогнозували, скажімо так, готували, збурювали, це готували ґрунт для революції. Першими митцями, які кинули дійсно коктейлі Молотова, це були Олексій Шемотюк, архітектор, дизайнер, і Геннадій Тітов, скульптор. Після побиття студентів вони прийшли на банкову для того, щоб кинути ці коктейлі реально в брикутню, яка вбила дітей. Але там ситуація була, розвивалася в такий спосіб, що стояла шеренга БВшників, простих молодих хлопців, і там було 18-20 років. А брикутня ховалася отам позаду, значить, за їхніми спинами біля адміністрації президента. І вони ось ми прийшли, кажу, он вон ворог, отам он конкретно, отам він стоїть. Не оці, от, розумієте, чим відрізняється знов таки. В Європі побили машини, попалили купу там всього. Та -та -та -та -та. А у нас е, навіть е, вуличні бійці, вони толерантні. Я сам був свідком на вулиці Інститутській 18 числа, коли стоїть Porsche Cayenne, шикарний, новенький, там стоїть Беркут, а тут стоїть правий сектор. І вони через Porsche Cayenne перекидуються бутівкою, коктейлями Молотова, щоб не пошкодити особисте майно, розумієте, людей. Тому що це була, ну, я кажу дійсно, тобто момент е, відповідальності, момент це, це не був стихійний страшний бунт, де все трошиться. Єдине, що Лепінхаус на Грушевського ну, висадили вікна, там, ще пару, там, де барикади, там, де на Грушевського, основне протистояння. йшло. А на Майдані ж нічого не зруйнувало. нічого, все цілесеньке, все нормально. Так от я кажу про те, що цю революцію запалили митці. Вони її готували, і це була революція в багатьох контекстах. Це була безумовно антижлобська революція. Тому що оцей от момент культурологічний, коли кругом насаджується цей шансон, попса, коли це кримінальна естетика, там серіали «Одноглазий на зоні, ВДВ атакують, братішки там атакують, ну от, от, от, от це вся кримінальна російська, скажімо так, шансонна естетика нав'язувалася, це викликало обурення. Ну і по-друге, що сказати дітям малим своїм, коли ну там вчися, читай, думай, дивись гарне кіно, коли президент твоєї країни два рази зніме гопник, розумієте? Ну що ти їм скажеш? Вони подивляться на це і скажуть, папа, а зачем мені це? Я буду шапки воровати, стану президентом. Розумієте? Тобто була зруйнована головна моральна історія. Люди, які мають дотичність, читали Джека Лондона, я не знаю, там якісь, да, Віктора Гюго, там, Толстого, Достоєвського, все, вони втратили підґрунтя. Абсолютно, тому що ці закони, за якими живе класична література, за якими живе людство, що добро перемагає, вони були перекреслені одним оцим рухом. Все це демотивувало і деморалізувало. Тому жити в такій країні, де президент Опнік, просто було моральним. ну, злочином. Ну, ну злочином, тому що так, це була не моя країна. От Там та країна, яка була, це була не моя країна, і жити в ній було боляче, тому що кожен, скажімо так, зіткнення з реальністю там, телевізійною або воно спричиняло. От. А тепер я закінчуючи значить, е, свій такий невеличкий або величкий вислів, тезу, да, скажу, що я щасливий через те, що в мене з'явилася моя країна. Я дихаю цим повітрям, я дивлюся на ці будинки, я дивлюся на цих людей, розумію, що це моя країна, така. І головне, що країна прокинулася. Ведуться бесіди, кожен намагається зідентифікувати себе, хто він, звідки, як належить, до чого спристати, як. І це прекрасно, тому що люди нарешті сонного, лінивого, споживацького стану, хоча комусь це подобалося. От, прокинулися ну, і перебувають зараз на перманентному стані скажімо так, е, пробудження. От, все десь Дякую вам. близько так, що я хотів сказати. Взгляд Що на ми... Николая Бабанина. Антон, хотелось бы спросить, как, на ваш взгляд, Орест Лютый оценивает всевозможные российские фейки, которые сейчас активно в течение года уже появляются, распятые мальчики, пожеванные снегири, и, возможно, будет этому присвячено какое-то отдельное... Есть. Ви знаєте, я просто Скажу, є пісня, називається Брехня і ящика на мотив траву вдома. Я один куплет значить, прочитаю брехня. А, до речі, так, третій альбом Ореста Лютого буде називатися Українізація російської або російська українізація. А вже написано десь близько 7-8 пісень, і вони будуть е, такий експортний варіант. для тех, кто э, живет в России, поддерживает и понимает, что оказался, скажем так, в паст, ну, в западне путинского режима, таких людей достаточно много. Пусть там показывает 85%, это нормальный процент даже для цивилизованной страны. Мы изучали тему соотношения людей мыслящих и людей, которые, извините, уживцы слово, которое, ну, грубое, наверное, но ну, я, как бы, которые составляют биомассу, то есть людей, которые не способны к критическому мышлению. Да? Вот 85 на 15 это обычное, даже во Франции подобный процент. Даже во Франции и каких-то иных культурных странах подобный процент разделения на людей, которые способны к анализу, которые способны, как бы сказать, к дискуссии, которые способны к э, воспринятию не того, что вкладывается просто, а с фильтрацией, выставлением неких мембран, выставлению неких... Вот. Поэтому это нормальный процесс, и для этих 15% мы будем делать следующий альбом, который называется «Русская украинизация». Теперь небольшой фрагмент. Брехня из зомбоящика, брехня из зомбоящика, брехня из зомбоящика слышна. Фашисты и бандерцы, укропы и зуверовцы, и мальчика распятого слова. Прощай, родная матушка, прости, Ростов, мой батюшка, в двухсотый превращаюсь плавно груз. Будь проклята Пиндосия, живет хай Новороссия, погиб я за святую нашу Русь. И припев. И снятся вам то толпы гомосеков, Над Вашингтоном снится алыстяк, Бандера снится ярож правосеки, И мальчики распятые в глазах. Ну да, там, там дальше история куплю. И в хунту верим запросто, в Европу с пидорасами мы не пойдем своих... Нет, там ну дальше матюки. <laughs> Вопрос. А у вас досить мілітарний вигляд. Чи спілкуєтеся ви з військовими? І як ви вважаєте, чи стане війна фактом культурного розвитку? В Україні саме? Е, з військовими спілкуємось. Ми буваємо на полігонах, буваємо на передовій, буваємо в військових частинах госпіталях. От, І те, що от вчора, позавчора закінчився а, книжковий арсенал, і у нас в саме останній день приїхали значить, хлопці е, з п'єсок безпосередньо, і у нас є, я маю на увазі Український культурний фронт, це така <clears throat> мистецька платформа, яка саме працює з сенсом революційним, воєнним і так далі. Ми передали кучу цілу постерів, плакатів, книжок саме на бойові позиції, п'єски, тому що вони приїхали адресно до нас, тому що кажуть, от хлопці хочуть бачити у себе там на бойових позиціях, е, в, ну, там, де вони розквартировані, або там мотиватори такі. А? Мотиватори. Да, мотиватори такі, тому що розумієте, там часто кажуть, от, навіщо так е, розмалювали, як от. Тому що, в принципі, <clears throat> ну, те, що намальовано, це теж є таким певним мотиватором. Тобто, якщо ти там вже наніс якийсь там або символ, або щось, то воно якось компонує енергію твою, воно дозволяє тобі концентруватися. Тобто стан концентрованої людини, концентрації уваги на чомусь, воно спричиняє того, що ти стаєш певним чином деміургом. Ну я не до себе маю на увазі, а просто відбувається така якась реакція, яка призводить до того, що твоя концентрація на об'єкті призводить в принципі до подальших перемог. Тобто, якщо ти роз вчинений просторі і підвладний різним впливам, то тобі важко е, зорієнтуватися і тримати, скажімо так, свій шлях. Тому та е, література, те мистецтво, яке ми виробляємо, це дійсно такі певні е, концентратори, концентратори е, е мислі форм різних, які призводять до того, що людина ну, якось тримає, дозволяє повернутися там, до такого стану самозаглиблення, самозаспокоєння і концентрації. От. З військовими, а мілітарне, ну, ну воно зручно. Чи війна вплине взагалі на розвиток культури української? А, Війна вже впливає на це, тому що якщо взяти кількість літератури, яка присвячена, причому не тільки публіцистичної, а вже з'являється і художня література, а художня література, гарна, якісна, безумовно може слугувати сценарному, сценарній основі для створення фільмів а вона вже зараз в досить великому, досить великій кількості. На, ну, Я просто сужу про, про ну, це знакова подія, книжковий арсенал. І там можна оцінити, побачити, наскільки війна і революція впливає на асортиментний ряд книжок, які видаються. Десь третина книжок, новинок, які представлені, так чи інакше відображують от стан суспільства. Це здебільшого публіцистична література, а вже, але вже з'являється Е, е, публіцистично мемуарна, але вже з'являються моменти художньої автобіографічної, от як ну я не кажу про себе автобіографічної прози, але дійсно художньої прози, яка опрацьовує сенс е, української неогероїки. Я, до речі, коли казав про пост про пост-постмодерн, сказав, що ми живемо в такому прикордонному стані. Зараз ми знаходимося в новій мистецькій парадигмі. Нова ну, неогероїка України зараз народжуються нові міфи і створюються нові міфи. А Для того, щоб вони усталилися, безумовно, ще потрібно ну, 2-3 роки. От Ми побачимо створення нових літературних, кінематографічних, можливо, навіть в телевізійному просторі вийдуть якісь нові формати. Але зараз оця перебудова Путіна впливає просто на рівні індивідуальному, індивідуалістичному, але безумовно через рік, через два ми побачимо, е, як вона вплине вже на е, масове мистецтво. Тобто я певен, що з'являться нові фільми, певен, що з'являться нові телевізійні програми, і з'явиться ціла така низка літературних творів, мистецьких творів, які присвячені переосмисленню часу, а значить, війна впливає революція на мистецтво. Ну, е, на ваш погляд, е, у державному просторі культурному українському Е, зацікавлена держава в тому, щоб щось таке відбувалося, щось робиться в е. цьому напрямку. Митця не зупиниш, а держава. Держава це такий, я ж я ж казав, що я цей анархіст, тому в мене з державою особисті стосунки. Держава дуже кволий, дуже закомплексований е, в собі, тому що державний службовець обмежений купою якихось там умовностей, дуже неповорідкий дуже консервативний і ретроградний механізм. І ми, коли там мали з цього приводу якісь диспути, як має поводитися держава е, з приводу культурних, скажімо так, діячів, то, зокрема, для себе я опрацював наступний механізм. А ставте Богу Богову, кесарю кесарів. Тобто держава, як у вигляді Міністерства культури, яка має певний бюджет. Вона безумовно має опікуватися державними мистецькими установами, як то академічні театри, театри ну, муніципальні, ні, ну, муніципальні на якомусь рівні також, це державні театри, бібліотеки, а, можливо, там народні хори, самодіяльність і так далі, де виділяється бюджет. А для митців, які працюють в сучасній, да, ну, от, не належать до державної, скажімо так, службовців, зарплату, Треба прийняти один єдиний закон закон про меценатство. Єдиний закон, який відразу виведе культуру і все на інший рівень. Коли бізнесмен, маючи умовно гроші, розуміє, що якщо він відкриє свою галерею або вкладе ці гроші е, в фільм, то ці гроші не оподатковуються. Як це зробили в свій час в Росії в 90-ті роки? Вони прийняли такий закон і відразу їхній кінематограф вийшов на новий якісний рівень. Відразу з'явилися нові фільми, відразу з'явилися нові серіали. Відразу люди, які формують, скажімо так, кінематографічну тусовку, отримавши гроші, закупили техніку і вивели свій продукт із пострадянського такого жаху початку 90-х вже досить пристойні серіали і фільми, які з'явилися в Росії наприкінці 90-х років. І це сталося буквально за 2-3 роки, коли було прийнято закон про меценатство. У мене є мій мільйон доларів, так? я можу з нього заплатити там 30, 35, 40%. відсотків. Я краще цей мільйон вкладу в мистецтво. Безумовно, будуть якісь відкати, будуть якісь, ну, буде це. Не Але буде. Не буде, так, да? хорошо. В Харкові не буде, ні. В Києві буде. От, Тому що це ну, закон життя, розумієте? Ну але це закон життя. Ну Його треба просто впровадити, ну, розуміючи, що будуть якісь вади в цьому законі. Але митцям Треба просто налагодити комунікацію з бізнесом. Бо завжди, коли ця комунікація є, будь-яке суспільство виграє від того, що меценат для того, щоб отримати славу невмирущу, він бере під свій патронат митців, фінансує їх, дозволяє їм жити в своїх іменіях, малювати, писати, знімати кіно. І все це стає набуттям країни, хоча зроблено за приватні гроші. Розумієте, за царя ну, не було ніякого міністерства культури. Взагалі, а митці було, міністерство було і зараз, так? Тому Міністерство культури це атавізм радянської епохи. Безумовно. Але оскільки ми живемо в пострадянський період, і є ще купа людей, які залежні від своїх там, ніщо так не розбещує, як виплачувана вчасно маленька зарплатня. І от той народний артист, який в театрі отримує свої 2,5 тисячі гривень, народний, муніципальний на якому, якщо прийде до нього режисер і скаже, та ми тут зараз будемо експерименти ставити, он загризет того режисера за свої 2,5 тисячі гривень. розумієте? І з ним нічого не поробить. Нічого. А що, викинути на вулицю? Чи поставити на ньому хрест, чи дати безплатний білет на похорон на кладбище? Ні, не вийде. Тому що це жива людина, вона звикла також жити, і вона буде також жити. Тому треба розуміти реалії дня. Є міністерство, забезпечуйте так тихесенько, щоб воно все працювало. Спасибо. Еще один вопрос, і будем заканчивать, що что у нас следующий. Да, да, да. Можно еще вопрос? Е, Э, Такой более серьезный. Не секрет, что в Харькове сейчас сложная террористическая обстановка, особенно на патриотических акциях. Вы как-то специально договаривались об охране на своем концерте? И не, не было ли опасений все-таки? Ну, як нам сказали організатори концерту, сьогодні буде організовано силами добровольчих батальйонів охорона, а, буде там, не знаю, фейс-контроль якийсь, чи металошукачі, можливо, варто було б в жалі пошукати, ха, на сцені також закладені фугаси. Жартую. <laughs> Але а, ну, так, так. То есть опасений не было? Опасения есть всегда. Ведь, как говорил великий Булгаков, э, дело не в том, что человек смертен, дело в том, что он внезапно смертен. И ну, это мысль, с которой надо, если ты уже ввязался в эту историю, надо приучиться и как-то пытаться уживаться. Всякое может случиться. Да, Интересно, как будет проходить фейс-контроль. Ты смотришь, вот, Бандера, значит, проходишь. Не Бандера, значит... А как отличить бандеровца? Ну вот как-то же есть фейс-контроль, то есть как-то в глаза. А от до цього є Що- що там Орес глаза? Любін, відомий антрополог. От він на концерті розкаже, чим відрізняється да. москаль від кацапа, хохол від малороса і так далі. Це все буде це така антропологічна історія. Він у нас Будь ласка, ще антрополог. питання. Э, Ирина Красилева, Харьковский кризисный центр. Скажите, пожалуйста, в каких городах а, вы были уже со своей программой, концертами э, в зоне АТО, я имею в виду, и с какими впечатлениями уехали из этих городов? Общались ли с местным населением? Первый концерт, который мы дали в зоне АТО, помню как сейчас. Звонит тогда еще по тем временам Дмитрий Булатов, э, министр молоди и спорту, и говорит, мы тут классно проводим время, супер база, АТО, Луна. Приезжай. А це якраз ще перше Порошенківське перемір'я, коли там Гіркін засів у Славянській і стріляє, лупить, вот, а бойцам дано как бы задание. И первый наш концерт, куда мы прилетели, это был город Харьков. Потому что именно из Харькова идет дорога в Изюм, а из Изюма идет дорога в Славянск. Совершенно верно. 22 июня, как раз такая дата совпала, мы прилетаем, и нас встречает на тот момент міський голова Балута. Да? Вас? А? Губернатор. Балута. Балута. Да, Балута. Губернатор. Губернатор. И встречает словами, о, приземлились, слава богу. А то нам пришла информация, а тут дошли три группы с ПЗРК. Вчера же сбили вертолет, ну, слава богу, что вы приземлились. Так, ну, садитесь, хорошо. Вот вам, значит, бронежилеты, поехали. А зачем бронежилеты? Ну, такое. Надо. Вот. И мы едем, остановиться можно, в туалет сходить, да, в туалет. Страшно? Ну как, <laughs> чуть-чуть, да. В общем, мы переехали в Изюм, все, тут едем, как положено, то есть там дорога тут какая-то взрыв, вот тут, говорит, фугас подорвали, все. А тут Порошенко, там отели 7 ветров, там и все сидели, вот это на круче, красивые, значит, отели, все. Говорит, шторки вы не открывайте, потому что у них в винтовке выхлоп, они же на полтора километра бьют, так что вы за шторками тут походите, ну и, значит, и инструктаж, если мы спускаем, дальше, а там дальше зона АТО. Он говорит, мы спускаемся в зону АТО, выключите все мобильные телефоны, потому что наводка идет. Три телефона, они могут накрыть сразу миной сверху. Хорошо, выключаем. И запомните, мы пройдем сейчас с вами там порядка 7 постов. Если вдруг начинается стрельба, я кричу «воздух», вы выпрыгиваете из машины и бегом блиндажи. Если блиндажа нет, я кричу «воздух», э, там, просыпаю и значит, залегайте так. Ну, первый раз, столкновение с реальностью. Вот. Ну и мы приехали, собственно, под Славянск, вот, где эта база, и э, концерт в поле. А чего в поле? Она говорит, ты понимаешь, в поле, они что-то все пристреляно. И они, значит, лупят эти шо, так накроют, ну, для них же подарок 400-500 бойцов в поле, это же красота, одной миной можно вообще всех положить. Вот. И э, КАМАЗы стоят в поле так вот, между ними дырочки, так стали дырочки, не, в дырочки не стойте, потому что здесь простреливаются вот из той посадки. Ну и вот такие концерты, такие ощущения незабываемые. Потом мы приехали в Харьков, и трошки выпали. После всего этого, но ну, это была такая вот... А, и мы как раз уезжали, начинается бомбежка, понимаете, там третий блокпост стоял под Славянском, черный дым, и вот это фигача, и самое страшное, что как раз на ротацию вот те хлопцы, которые сидели, вот на концерте, они сразу после концерта, они сели там на БТР и поехали на ротацию. И тут же возвращается экипаж с этих вот с позиций, приезжает значит, машина, два раненых бойца и грузят, и они уезжают на Изюм и дальше на Харьков эвакуируют. И вот такое ощущение, вот, знаете, что мы стоим, а нам стрелять не дают. По нам лупят, а нам стрелять не дают. Ну, вот такие вот самые, самые яркие впечатления, они связаны вот именно с Харьковом, вот этой вот поездкой, когда мы впервые там побывали. Вот. А потом уже привыкли, да, к бронежилетам? А, ну, Нам понимаете, а потом это все, э, к этому привыкнуть невозможно. Понимаете? То есть это момент... Но ну, уже не так страшно страшно все равно, как бы, ну, как бы есть, но есть, ну да, привыкание присутствует. Все. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Во сколько? Где? В 7 часов в киноконцертном зале Украина. Мы всех приглашаем. Спасибо.